Salve galera, como vocês estão? Nesse vídeo aqui a gente vai falar 5 dicas que pode ser muito útil e criativas para o seu ensaio pet newborn. Se liga! primeira dica, galera, é você fazer um ensaio com os filhotes depois que eles acabaram de ser amamentados, depois que eles acabaram de fazer o, o mami, depois ele, que eles acabaram de se amamentar da mamãe, eles vão dar uma cochiladinha, esse é o melhor momento para você fazer o ensaio que eles vão estar... Tá sossegados e tranquilos, né? E é lógico, depende de, de, de ninhada para ninhada, de, de raça e de criação, é, tem alguns que são mais suaves, mais tranquilos, tem outros que ficam mais celereps. Cada um às vezes reage de uma forma, cada um é mais ativo, o outro é mais tranquilo e por aí vai. E a segunda dica, galera, é você usar lentes, preferivelmente, se possível, as prime, né? Eu digo assim, as lentes mais claras, 1.8, 2.8, que são mais claras e mais rápidas. Então, quando você for dar o foco, lógico que isso vai depender de câmera para câmera também, mas você usando uma lente mais clara e mais rápida, você tem um foco mais rápido e uma imagem também super nítida, né? E ao mesmo tempo você pode ter essa escolha de profundidade de campo ou não, para deixar o fundo desfocado ou não, como você preferir passar na sua imagem. E a terceira dica, galera, é a altura, que altura você quer fotografar e que altura você quer passar, né, através da sua imagem. lembrando que quando você fotografa numa altura de cima para baixo, fotografando de cima para baixo e o filhote ali embaixo, você pode dar uma impressão de inferioridade ou um ar de ai que meigo, ou um ar que seja bem pleasing, não lembro o nome em português, mas que chama bastante atenção nesse sentido. Se você fotografa na mesma altura do olhar, você vai ter um outro look, que é um look mais igual, né? De igual para igual na altura e você tem uma profundidade de campo diferente também, né? E quando você fotografa de baixo para cima, você tem uma perspectiva, uma impressão mais de superioridade, né? De, de um porte maior, de você, parece que o animal é maior, está mais alto. E de certa forma dá uma engrandecida, parecendo uma coisa mais superior. E a dica 4, galera, é você respeitar o seu fotografado, né? Isso é para qualquer ensaio, animal, pet, bordor, qualquer do tipo. Você precisa respeitar principalmente a fragilidade do seu pet newborn, por ele ser muito novo, né? Dependendo, você pode começar com seis dias, cinco dias. Hoje a gente está com 10 dias. Ainda assim, até o final da, né, da fase newborn, é importante respeitar esse cuidado seja na higiene, seja no manuseio do filhote também. Tudo isso é necessário muito cuidado com o anjinho. E a dica 5, galera, é você tentar estabelecer, assim como em outros ensaios, né? Um tipo de rapor. Se você não souber o que é rapor, procura depois se informar o que é rapor que é, tem que ter uma, ter uma conexão ali única, né, entre você e o fotografado, no caso, o seu pet. E aí isso inclui você ter uma conexão com a mãe, para ela sentir essa segurança também e com os filhotes, né? Para eles já sentirem seu cheiro, já ficarem acostumados e por aí vai você ter uma conexão e uma habilidade melhor de estar tá com ele ali e manipular sem ele sentir qualquer desconforto. E você também está presente para perceber se tiver algum desconforto, você não está na hora, já modificar, dar um tempo se precisar, volta a mamar, e por aí vai, respeitando sempre o tempo do seu fotografado. A dica 6 é que vocês podem usar como criatividade, né, alguns props, né, tem muitas pessoas que gostam de usar muitos props, enrolar todo o filhote, que nem sei lá, um newborn mesmo, sabe? Fica uma coisa mais humana às vezes do que é, pet, né? Mas às vezes as pessoas gostam e para quem depende do que você gosta e para o que você quer, você pode usar vários tipos de props como toquinha, esses props que enrolam também todo o corpo do filhote, pode ser usado como, por exemplo, meia calça ou gaze mesmo, aquela gaze normal e por aí vai, né? Depende o tecido e tudo mais que seja o mais confortável para o filhote. A tá, dica então número 7 para criatividade da imagem e manipulação ali, você pode usar algumas coisinhas como cristais, como vidro e algumas coisas como prisma. O prisma também dá um efeito legal e fica diferente na sua foto, como você pode ver, você pode usar ele de várias formas, dando uma refletida ou usando né, de, de outras formas que você deseja. Então, essa é uma dica legal também do prisma. E a dica número 8 é LED. Você pode usar uma porção de LEDs, aquelas luzinhas de Natal, para fazer uma iluminação com buquê atrás ou na frente, que fica bem legal também. Dá uma olhada. E nessas dicas de você pôr algum objeto na frente da sua lente, como um prisma, como um vidro ou como qualquer outra coisa, são várias ideias, né? Senão dariam mil dicas no caso. Aí depende só da sua criatividade para você usar qualquer tipo de coisa como papel celofane em volta da lente ou usar um tipo de um tipo de cera ou glicerina na parte da lente do filme filtro da lente para dar outro efeito também. E por aí vai, né? Tem vários tipos de criatividade que depende só de você usar a sua e ter várias dicas desse tipo também. Questões do dia, galera. E você, o que você fotografa? Você fotografa pet, fotografa produto, gastronomia? Que tipo de fotografia você fotografa e que você gosta mais de fazer e criar? E qual dica você curtiu mais de todas as dicas? E qual dica você tem aí para poder complementar também? Se tiver alguma dica legal, manda pra gente, né? Que é, acho que sempre uma contribuição nessa comunidade da fotografia é sempre importante e sempre ajuda, né? Quem tiver, sei lá, com os pensamentos bloqueados e né, a criatividade bloqueada, sempre é uma boa ajuda para todo mundo. Então, keep rocking, keep shooting, keep vaping, continue fotografando e acreditando nos seus sonhos. A gente tem apenas uma chance de fazer certo. Encontre o melhor equipamento que sirva para o seu trabalho, para a sua finalidade. Obrigado por assistir até aqui. Aquele grande abraço. Se sentir se inscreve para novas dicas, novos conteúdos, fazer parte dessa nossa comunidade. Continue criando e a gente se vê no próximo.